ए सर जी देखो औरतों को मारी वे अंदर देखो अरे अशरफ तू हटा तेरा वास्ता नहीं अशरफ तू हटा अशरफ तू हटा तेरा वास्ता नहीं तू हटा ए मत वादा पिए ए मत वादा पिए तू हट बन ना मैं तेको आग नहीं तेना तू हट बन क्यों ना वीडियो बनाओ तू हट बन पिक्चर थी वाह भाई वाह औरतों का मामला तू हट बन ए मत वादा पिया भैया तू हटो मैं तुम्हें हटो ना बड़ा तू बड़ा